akan ada suatu hari di mana semua yang patah akan bertemu seseorang yang benar-benar mencintainya. Yang kecewa luar biasa akan kembali percaya. Yang jera untuk jatuh cinta akan dipertemukan dengan cinta yang mampu membuatnya bahagia. Yang dihianati akan menemukan tubuh yang mampu dipercaya sepenuh hati. Semua ada waktunya haruslah berbenah diri agar pantas untuk mendampingi mereka-mereka yang sengaja Tuhan tunda untukmu hingga akhir cerita. Setiawan Samad, Ambon, 2017.